Anate era mawulire ge tuyinamu ko agalinga agachamuloba agesanyu ye mwana mulenzi amanyikidwa nga chosen blood okubanga yagenze maaso neyiyiwamu ekidduka emotoka eh, ey'amaanyi emanyikiddwa nga benz emotoka benz era abasinga muzimanyi motoka za bey ziba zabuvunanyizibwa ah, era zibeera zakitiibwa nnyo eri abo ababeera bazifunye amaana mulenzi chosen blood ah, yagenze maaso naba nga atapostinga ku mikutu gye egya social media nga yeebaza katonda okusaako n'okusiima okutuuka ku mazaalibwa ge ge yabadde akuza wabula ate emyaka teyagyogedde wano nno yagenze maaso neyebaza abantu abamuwadde ebirabo ebiwererako ddala muno nga mwe mulina okubanga naye yagambye nti mbu yeewadde ekirabo ekyemmotoka eh, emanyikiddwa nga bens era ngaeri ku namba ya ubn wabula ng'ate enamba endala yawadde tagitaddeeko abantu abamu basigadde bali mu kumumuunya oluvannyuma lw'okugamba nti aho yalabika shuga mami yeyamuyiyeemu emmotoka eyo nga yebazze bawulira abayimbi abasinga omuli guruneedi omuli bayimbi bangi nnyo nnyo abeewaggudde oluvannyuma lw'okufuna ah, bashuga mami ne baba ngaateera byabateekamu kasente chosen blood teyakiriplyinzeeko okusinziira ku bigambo by'abantu beboogedde nga bagamba nti emmotoka ah, yamuweereddwa abamu ku bakyala be abasinga okuba ne sente empitirire obutuukirivu wabula ebyo nga tubizize ebbali tetujja kugezaako okulaba ng'ate era tuteekawo ekyaffe kyetujja okuba nga tugattako gwe kuyozayoza chosen blood olwa achievement eno gye yatuseeko okosako n'okwongera okuba nga tumuishinga bafiday ennungi kuba omwezi gwa bafiday gukyaliko ne wiiki ya bafiday etera ne mukama ayongere okuba nga amuwangaaza n'okumwa ebirungi bye yeetaaga nga tweyongeddeyo omwana mulenzi fefebusi fefebusi eh, abasinga mumanyi amanyikiddwa nga fba emu music nga ekampuni ye gyatwala oba gyakwasaganya Uh, ah, jukira nti tutebwamu sente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna uh, mu ngeri eya habo ate nga ebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 0 7 5 26 02 42 biri ne musanvu basangibwa ku access building ku lubaga e, eh, batuukawo oba nga funa obujjanjabi nate era wamu ne banaffe aba je events nga bano bakwata emikolo video coverage music video cinematography live streaming bintu bingi ebyekuusa ku video wamu n'okuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bakubire ku simu ya mtn 077 58 50658 wamu ne airtel 070 8108 054. Yeah. Uh, yagenze maaso naaba ng'ateera anawunsinga eri abawagizi be okossaako n'abo abantu abamwagala abamugoberera nga bwe yafunye management empya yagenze maaso ne yeebaza management yenkadde ebadde mu handling okubanga atuuka waatuuse n'agyebaza olw'ebirungi byemukoledde okumusobozesa okutuuka kwa kukyaliko kati n'achievement ya dreams okubanga agisemberedde okossaako n'okubeebaza okwongera okubanga bapushinga ebirooto bye n'okumutuusa awo waali nti at least ayinako kyali wabula yagenze mumaaso ate era naaba nga asalawo n'agamba nti nagenze mumaaso n'okuba nga ate era negatta ku management emanyikiddwa nga chibo establishments limited ng'era eno ye management kati gye yasazeewo okubanga akolagana nayo era nga yagambye naye awishinga okubanga agenda mumaaso n'okufuna ebirooto nayo okubanga atuukiriza music carrier y'okubanga ajongera okugitwala waggulu nnyo nnyo nnyini ddala fbm music ah, yeringa kyetwandisoba ekibiina kye kyaffe febusi ate era nga wano yagatiddwako ne aba chibo establishments limited okwongera okupushinga music carrier ye n'okuba nga ate era atuukiriza ebirotu bye wabula akatono nyo kumwana mulenzi fefebusi ye muvubuka agezezaako okuba nga amaintaininga kyetwandisenga strategi ye eya music okusako n'okuba nga ayongera okunyikiza abavubuka kuba bangi abavubuka bangi bavuddeyo mu style eyo eya rap oba eya hiphop ne balemerwa ne batatuuka ate era kweza achievement naye yeffefebusi akimaintainiza ate era n'akuuma omutindo gwe ne ba audiense naaba nga ate era abasiga so nabwe kityo tuyozaayoza febusi ku lwa achievement yeyo era katusabe management nipe gye yafunye egende maaso n'okuba nga ate era emupushinga ah, bitera nnyo okubaawo abayimbi abasinga bye bava mu management gye babaddemu enkadde wawe ne bakyusa management ebiseera ebisinga abayimbi abasinga batera okugwa ne balemererwa oba ne batendewalirwa ate ne baba nga bawunzikidde eddala wansi oluvannyuma lw'okukyusa management tujulirako mwana muwala nga irene ntale okusaako n'abayimbi abalala omuliisiza bafana bagezaako okuba nga ate era bakyusa management oba ne bava management yaabwe wabula kyababeerera kizibu nnyo nnyo okulaba nga ate badda ku top soka tusafebusabe nga ate ayongera okuba nga apushinga ekintu kye olwa management eno empya gye yafunye yongera okwekumira ku mukutu Ah, tukyakuweere